Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abang Studio Eto yang berada di kota Jakarta nih Kebetulan sekarang ini hari Minggu sahabat-sahabatku Ini jalan Jenderal Sudirman ya sahabat-sahabatku Hari Minggu kadang kita di sini diadakan Cup 3 Day ya jadi yang bisa lewat ini kendaraan hanya busway aja ya baik dari arah Blok M ataupun ke kota begitu sebaliknya dari kota ke arah Blok M sahabat-sahabatku terlihat ya rame sekali rame sekali ada yang jalan santai ya ada yang berlari-lari ada yang naik sepeda ya Capri Day Jakarta sahabat-sahabatku Ya, sebelah kanan, sebelah kiri ini gedung-gedung bertingkat sahabat-sahabatku ya, gedung-gedung pus kalau hari-hari kerja di sini jalanan macet sahabat tuh. thank you thank you thank you thank you Miss Sister ya grandmother, uncle, brother, ya welcome to Jakarta is from Indonesia. Welcome ya, welcome my ya. My country Jakarta is from Indonesia kebetulan saya uh, di atas flyover flyover ya flyover flyover karet Terima kasih sahabat-sahabatku ya selamat berolahraga happy weekend happy weekend happy weekend happy weekend <clears throat> Thank you for watching. Thank you. Thank you.